Welcome back to my channel J R अपने टेडियम स्टार्ट कर चुकी है जब का गेम शुरू होता है तो सब्सक्राइब करें my channel J R B game तो गाइस आज हम ग्रोजा से खेलने वाले हैं This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, okay यहाँ से ही ज्यादा बन गया थे देख लेना यहाँ से तो नहीं आया तो, तो नहीं आता है तो यार पीछे से हमने मार दिया था उसको हमको एक एम वाले ने टोक दिया था यहाँ पर मर गया supplies. उसको भी मार Watch out. Watch out. के ये वाला मार के चला गया हमको कोई बात नहीं बुलाएंगे या इस वाली मैच में तो भाई ओ भाई ओ भाई ऊपर वाला कहाँ चला गया एक सौ एक का डैमेज दिया था कोई दूसरा ही है मार्केट चला गया साहब नया स्कूल है और भी जाएंगे भाई अब तो बहुत ज़्यादा ही किल करने पड़ेंगे हमको ओए भाई भाई यार ये बहुत हमको बहुत ज़्यादा की कर रहे हैं अभी अठारह जैसे यार प्लीज़ हो जाए ओ भाई भाई यार के लिए पंद्रह ही हो गया